ligger og ruder lidt med at starte et firma op øh, omkring et produkt, som øh, jeg har stødt på øh, en, pro- en problematik, mens jeg har været på barsel. Og så er jeg øh, efterfølgende udviklet et produkt, som skal, øh, som skal øh, klare det her, det her problem. Mm. Øh, og derfor så er det så derfor, jeg kunne have fundet ud af, at jeg kan komme ned og lave en 3D-print Øh, men jeg bruger, øh, jeg bruger vejledere fra, øh, fra øh, hvad det, væk, studentervæksthuset på VIA, så jeg, jeg får en del hjælp fra, fra uddannelsen. De har hjulpet mig efterfølgende, efter jeg er kommet lidt mere i gang.